ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದೇನೆಂದರೆ H D quality video player ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ದೇಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ಚ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಬಟನಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡ್ಬೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೀರಿಯಲ್ ಶೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಲೋಕ ಅಂದರೆ M S player high quality video ಕೂಡ ಈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ